Привет, друг. Меня зовут Макс Саныч. Я представляю твоему вниманию, как говорится, всю соль без воды, и поэтому все излагаю кратко, чтобы не утомить твой мозг обилием информации. Примечание. Для комфортного усвоения возьми карандаш или ручку с блокнотом и записывай и пометки к своему случаю в жизни. Важно. Прежде чем слушать данную главу моей книги, обязательно нужно прослушать предыдущие главы, по порядку начав с первой и только потом переходить к прослушиванию данной главы. Переходи по ссылке, которая сейчас возникла в правом верхнем углу. Итак, продолжение книги. Для соискателя. Руководство или инструкции по поиску работы. Напомню о чем книга одной строчкой из предисловия моей книги. Сегодня будем фильтровать мутный океан вакансий. Приятного прослушивания. Глава номер 6. Аленка. А вот довольно-таки интересная тема. Как-то вернулся я в стены, где когда-то была крутая фирма, и я в ней трудился с удовольствием, получил колоссальный опыт. Зарплата была в пять раз побольше, чем сейчас, и платилась три раза в месяц плюс бонусы и корпоративы. Так вот теперь же там 14 предприятий вместо одной огромной компании. Значит устроился я туда работать и проработал там почти три месяца. Что сказать, тяжелая физическая работа, начальник алкаш не неврастенник. Я его терпел и не вытерпел, зато заведующий, как говорится душечка, всегда приветлив и расположен к людям, в отличие от начальника склада, который на всех. Срывался и на менеджерах. На мне тоже, но я как-то сообщил об этом заведующему и предупредил его, что если он будет со мной разговаривать как со своим родственником, то получит в Е. О, Оказалось, что начальник слышал наш разговор и стал тихим как. Кстати, дам совет, если в коллективе есть девушки и там физические нагрузки предусмотрены для всех сотрудников одинаково, то знайте вам придется помогать слабому пол, тягать тяжести или брать все функции, связанные с физическими нагрузками на себя. Короче, я как обычно посчитал алгоритм и понял, что для выполнения всех задач склада надо заменить этих двух девчат, на двух мужчин, все будут довольны, уходить во время и никто не будет напрягаться, рвать жоп. Мало того, одна девчонка с внешностью гопника, все. Повадки, разговор и так далее символизировала заходящую эпоху совка. Была за этой дрянью, позже ты узнаешь почему я ее так назвал, и такая черта как. Есть семки прямо на складе и не убирать за собою. Как мыша забьется где-нибудь и налускает кучку от семок. Дрянь всячески крысить ничего, я сам видел, я же в охране прослужил более 10 лет. Я ловил воров, они как многие приходили чисто на зиму пересидеть холода. Так вот она выдумывала всякие байки, Что я якобы вор, и ворую товар, и секонд-хенд, я же как раз затем ее и застукал, но она не видела то, что я видел, как она ворует. Там такая беда. Три помещения с ТМЦ и только в одном есть видеонаблюдение, в последние дни мне даже пытались подсунуть товар, но его вернуло приблизительно там, где он и лежать должен. Мало того, эта дрянь, наверное, и спала там со всеми и никак. У нее не получалось меня соблазнить. Это я понял тогда, когда она переодевалась в раздевалке вместе со мною. Такой я встречал в плато, где я служил старшим охранником по магазину, и одна озабоченная кассирша также переодевалась в сети. Со мною и всячески заискивала, но эти девушки были не в моем вкусе. Сегодня, например, я снова ходил в ад, и там есть кассирша, Видать или с 2020 года ей. Жить негде будет или, как говорится, кто последний, тот и папа, но я же в курсе и только внешне похож на ложка. Ха-ха, сейчас. Глазки строит и даже на кассу прибежала. Только чтобы со мною был контакт. Но я люблю состоятельных женщин, я люблю сам завоевывать их внимание и ласки. Писать им стихи и песни, я романтик, так вот, каждый день у меня был как на иголках и все из-за этой дряни, она оказывала воздействие на алкаша неврастенника, и он каждый день меня пытался вывести из себя. Так вроде мужик как мужик, если бы не дрянь. У меня, конечно, были и минусы, я практически каждый день опаздывал на 5, иногда на 10 минут или приходила ровно к тому времени, когда уже надо было быть переодетым. Но сами посудите, выше я описал проблемы, физические нагрузки дают то себе знать. Да совсем забыл. Еще же были субботники. Я вообще заметил, что все трудоголики любят того, кто лежит в мавзолее. Еще приходилось частенько задерживаться на переработке, они конечно же оплачивались, но нахер они мне нужны, когда мне есть чем заняться дома и есть цель. За несколько дней до моего побега из этой матрицы я снова опаздывал алкаш с перегаром, заметьте уже с утра, спросил меня, почему я каждый день опаздываю, на что я ему сразу же ответил, есть личные причины для этого, я холостяк и ухаживаю за матерью. Так этот алкаш не дослушал меня и перебил. Короче не поверил, самое интересное, что все опаздывали как я, но задача была меня как-то изжить по всей видимости, а точнее сломать. И тогда на мне можно было бы ездить, но я не поддался. Еще, я соблюдаю режим ем всегда в одно и то же время, а тут бац. Счета начинают кидать как раз. Во время, часы моего обеда, и пока я поем, почти все счета собраны. В принципе, можно было иметь голову на плечах этим коммунистам-трудоголикам брать. Другие более легкие счета, а оставить мне более объемные, физические нагрузки. Нет же, надо таскать и надрываться передо мною, чтоб я видел. Но мне похер, меня этим не пройдешь. Так что минусов по ихним понятиям у меня много. Я патриот самого себя, и я этим только что все сказал о себе. Как-то я снова опаздывал на работу, и предвидя пьяные выходки алкаша, решил не выходить на работу и забить ха на эту каторгу. За день до этого было три дня подряд с переработками, я сейчас объясню почему, потому что купили новую машину, тому водителю который ездил на маленькой. И приезжал под самый шабаш, сам уходил, а нам же разгружать ее, хотя алкаш предлагал нам с коллегой приходить на полчаса раньше, чтобы ее разгрузить. Догадайтесь, как мы отвечали? Мой напарник так же как я опаздывал и приходил к часу, когда уже надо быть переодетым. Вот я проанализировал ситуацию. Взвесил все за и против и принял решение, что минусов на чаше весов больше, чем плюсов. Мне позвонил заведующий и я ему объяснил, что мне надоели пьяные выходки Стреляного роя. он меня понял, я потом рассчитался и все счастливы и довольны. Смотрю бывает, сейчас объява до сих пор висит в эту фирму, видать вместо меня нужен раб. Мой вывод таков, работай пока можешь, а потом уходи, когда чувствуешь, что уже хватит. И вот иду я по улице и слышу грубый пропитый голос девушки. И думаю, Аленка. Продолжение читай в следующую субботу. Подписывайся на мои каналы. С уважухой Макс Саныч.